sama seluruh keluarga. Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui rahasia resepnya. Berbuka puasa hari ini jadi sangat spesial. Enak banget guys. Seru banget. Endes. Mantul. Yuk kita mulai. Resep ini untuk makan besar 4 10 orang. Bahan-bahannya satu ekor ayam dipotong empat, sebaiknya pakai ayam pejantan. Daging sapi sengkel 250 gram. Kikil sapi 250 gram. Telur ayam 4 butir. Nangka muda seperempat. Daun singkong satu ikat besar. santan kental 2 butir, 2 kelapa parut dengan 2 liter air lalu diperas. Bumbu-bumbu halus, cabai merah besar 10 buah, cabai merah keriting 20 buah, cabai rawit 10 buah, bawang merah 20 siung, bawang putih 10 siung, kemiri 8 buah disangrai, ketumbar 1 sendok teh disangrai, kunyit 3 ruas dibakar, asam kandis 2 buah, daun salam tiga lembar, daun jeruk lima lembar, daun kunyit dua lembar diikat, garam 2 sendok makan, micin 1 sendok makan, lada 1 sendok teh, gula 2 sendok makan, minyak untuk menumis secukupnya. Cara membuatnya, kikil direbus sampai empuk atau dipesto. Kikil dipotong besar-besar. Daging dipotong-potong seukuran rendang. Telur direbus sampai matang dan dikupas kulitnya. nangka muda dipotong sedang-sedang. Nangka muda direbus sampai empuk. Daun singkong diambil daunnya, direbus sebentar sampai agak layu. daun singkong diperas airnya dan dipotong-potong. bumbu-bumbu cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, asam kandis di blender halus. panaskan minyak. Tumis bumbu-bumbu yang sudah di blender sampai matang dan wangi, tidak bau mentah atau langu. Masak santan sampai mendidih sambil diaduk jangan sampai pecah. Masukkan bumbu yang sudah di blender, aduk sampai merata. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan daun kunyit. Masukkan daging sapinya sambil diaduk-aduk sampai agak empuk. Masukkan kikinya sambil terus diaduk. Masukkan ayamnya sambil terus diaduk. Tunggu sampai ayamnya matang dan empuk. Masukkan telurnya. Masukkan nangka mudanya, aduk sampai merata. Aduk terus perlahan-lahan sampai kuah santannya mengental dengan api kecil. kali ini istimewa banget. Menunya lengkap dan nikmat. Bisa jadi pilihan untuk menu malam takbiran. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi bagikan video ini ke teman-teman yang suka makan dan masak. Terima kasih. Makanan ini belum ada yang jual. Burger pete sambal terasi. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat makanan yang belum ada yang jual. Burger pete sambal terasi. Cocok banget buat penggemar pete. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Dagingnya lezat, peteknya mantul. Semua pasti suka. Hmm, enak banget guys. Buat jualan pasti laku. Yuk kita mulai. Bahan-bahan Roti ban warna hijau dengan wijen di atasnya. Rotinya diberi pewarna pandan pasta dan ditaburi wijen. Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat rotinya. Mentega untuk memanggang. Bahan untuk membuat daging burger petek. Daging sapi giling 250 gram. petek secukupnya. Garam secukupnya lada secukupnya. Resep ini untuk tiga buah daging burger. Cara membuatnya, daging digiling halus, petai dikupas dan dibelah dua, campurkan daging, petai, garam, dan lada, lalu aduk sampai merata. Bentuk daging bulatan sebesar 10 cm dan tebal 1,5 cm. Bahan untuk isi Daging burger pete Daun selada Tomat Sambal terasi Bahan untuk sambal terasi cabai rawit, cabai merah, tomat, terasi, garam, gula, cuka, jeruk limau secukupnya. Cara membuat sambal terasi, cabai dan terasi diulek sampai agak halus. Masukkan tomat dan ulek sampai merata. Masukkan garam, gula, dan cuka, ulek sampai merata. Tambahkan perasan air jeruk limau. Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat sambal terasinya. Bahan untuk sambal terasi pete, sambal terasi, pete, bawang bombay, mentega untuk menumis. Cara membuat sambal terasi pete, pete dikupas dan dibelah dua. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Tumis pete dan bawang bombay sampai sedikit layu. Masukkan sambal terasi dan aduk sampai merata. Cara menyajikannya, panaskan panggangan dan olesi mentega. Daging dipanggang sampai matang merata. Roti dibelah menjadi dua. Roti ban dipanggang bagian bawah dan dalamnya. Berikan roti dengan daun selada, lalu daging. Tambahkan sambal petenya, Tomat diiris tipis-tipis. Tambahkan tomat. Tutup bagian atas rotinya. Burger pete sambal terasi sudah selesai. Siap disajikan untuk keluarga. Siap buka PO nih buat jualan online. Hmm, yummy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 Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Wow, jengkol crispy telur asin. Belum pernah ada yang bikin. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat menu yang belum pernah ada. Jengkol crispy telur asin. Buat penggemar jengkol, rasanya lebih enak dari udang telur asin. Yang gak suka jengkol pasti jadi suka. Kita juga akan menyampaikan cara agar jengkol tidak bau, gurih, dan empuk. Hmm, enak banget guys. Telur asinnya berasa banget. Tepung jengkolnya crispy. Jengkolnya empuk dan gurih. kita mulai? Bahan utama Jengkol 200 gram Telur asin 4 buah Tips and trick agar jengkol tidak bau, empuk dan gurih Jengkol dikupas kulitnya Jengkol dibelah dua sesuai belahan alaminya setiap belahan jengkol dipotong sedikit-sedikit bagian tepinya. Rendam dengan air yang ditaburi sedikit garam. Garam akan mengurangi baunya jengkol dan sekaligus memberi rasa gurih. Diamkan selama satu malam. Rebus jengkol selama satu jam atau di presto selama 15 menit. Jengkol siap dimasak. Bahan tepung crispy Tepung terigu 150 gram Tepung maizena 1 sendok makan Baking powder setengah sendok teh Kaldu ayam periko 1 sendok teh Lada seujung sendok teh Putih telur asin bahan untuk lapisan telur asin merah telur asin 4 butir mentega 2 sendok makan daun bawang 1 batang cabai rawit buat yang suka agak pedas kaldu ayam roiko 1 sendok teh cara membuatnya asin dikukus sampai matang. Kalau mau beli telur asin matang juga boleh dan diambil merahnya saja. Haluskan merah telur asin yang sudah matang dengan garpu. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, kaldu ayam, dan lada lalu aduk sampai merata. crispy. Panaskan minyak dengan api kecil. Celupkan jengkol di putih telur asin. Angkat dan taburi tepungnya. Celupkan kembali ke putih telur asin. Taburi kembali dengan tepungnya. Jadi ada dua kali dicelupin dan dua kali ditaburi tepung. Goreng sampai menguning bawang diiris tipis-tipis. Panaskan minyak. Masukkan mentega dan larutkan. Masukkan telur asin dan aduk sampai berbusa. Masukkan cabai rawit, aduk sampai merata. Masukkan daun bawang, aduk sampai merata. Masukkan kaldu ayam, aduk sampai merata. Masukkan jengkolnya dan aduk sampai merata. guys. Benar-benar beda. Jengkol kripsi telur asin sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Tepung jengkolnya crispy. Telur asinnya berasa. Jengkolnya empuk dan gurih. Gak percaya?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 video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. modal dengkul istilah yang dipakai buat orang usaha tapi nggak pakai modal dibikin sop Hai happy guys Kali ini kita akan masak sop sumsum -sum dengkul Lihat guys, dengkulnya gede banget Lihat guys, sumsumnya mantap. Tinggal disedot, seru Buahnya seger dan gurih nikmat Gokil banget guys tambahan, dengkul sapi, daging dan tetelan untuk sop, bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, bawang bombay setengah buah, kayu manis satu jari, biji pala setengah buah, kentang satu buah, daun bawang satu batang, wortel satu buah, daun seledri satu batang, mentega untuk menumis secukupnya, garam satu sendok teh atau secukupnya, kaldu sapi satu sendok makan atau secukupnya, gula pasir satu sendok teh, lada seujung sendok teh atau secukupnya bawang goreng secukupnya cara membuatnya dengkul sapi dibagi dua dari pasar daging dan tetelan dipotong-potong kecil dengkul dan daging sop sampai empuk. Dengkulnya direbus berdiri agar sumsumnya tidak tumpah keluar. Air rebusannya akan dipakai untuk kuah sop. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Bawang merah diiris tipis-tipis. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa. Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa. Kentang dipotong kotak-kotak potong pendek-pendek daun seledri diiris tipis-tipis Masukkan kayu manis dan biji pala, aduk sampai merata. Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging kuah sup, aduk sampai merata. Bila dagingnya sudah empuk, baru masukkan kentangnya. kelamaan direbus masukkan daun bawang aduk sampai merata masukkan garam kaldu sapi gula dan lada lalu aduk sampai merata atasnya. Peraskan jeruk nipis supaya lebih sedap. Siap untuk disajikan. Disajikannya harus panas-panas. tambah mantap disajikannya dengan emping dan jeruk nipis atau lemon dan cabenya. Ide keren buat jualan, pasti banyak yang suka dan laris. Hmm, kuahnya seger. Lihat guys, sumsumnya mantap. Tinggal disedot, suh kasih cabe biar pedes jadi tambah mantul jos kasih emping deh gokil banget rasanya selamat mencoba kalau sudah mencoba kasih komen ya bagikan video resep ini ke teman-teman yang suka memasak bagikan video resep ini buat yang sedang mencari ide untuk jualan makanan untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. 3 buah, telur ayam 1 buah, daun bawang 1 batang, ketumbar setengah sendok teh, tepung terigu 80 gram atau 7 sendok makan, tepung beras 40 gram atau 4 sendok makan, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, lada setengah sendok teh, air 150 ml, minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Cara membuatnya Pete dibelah tengah lalu dipotong dua bawang merah, bawang putih, dan ketumbar ditumbuk halus atau di blender. Cabai merah diiris tipis-tipis. Daun bawang diiris tipis-tipis. Campurkan tepung terigu, tepung beras, kaldu ayam, gula, garam, dan lada dan aduk jadi satu sampai merata. Campurkan telur dan air lalu aduk sampai merata. Campurkan bawang merah dan bawang putih halus dan aduk sampai merata. dan daun bawang lalu aduk sampai merata. Cara menggorengnya. Panaskan minyak. Gunakan api kecil supaya tidak cepat hangus. sendok kuah campuran tepung dengan 1 sendok makan pete. Masukkan ke secara hati-hati lalu dilebarkan ke samping supaya bentuknya bulat dan melebar. Goreng bakwan pete sampai menguning. Balik sebentar agar sisi lainnya sampai menguning. resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman penggemar petek. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. guys Cuman punya tempe Bikin ini aja Tempe cordon bleu Mantap Jadi menu masakan Perancis bintang 5 Hmm, enak banget guys Gak kalah sama chicken cordon bleu Yuk kita mulai bahan-bahan tempe satu bungkus, semok bit 3 lembar, keju mozzarella secukupnya, telur ayam 2 butir, satu butir buat campuran tempe, satu butir untuk celupan. Tepung terigu 200 gram, bawang putih bubuk 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, lada seperempat sendok teh, minyak untuk menggoreng. Cara membuatnya Tempe diremas dan dilumat dicampur dengan satu butir telur. Siapkan alas plastik Tempe ditambah semok bit, keju mozzarella, lalu ditutup dengan tempe. padatkan dengan menekan-nekan sampai rapat seluruhnya agar kejunya tidak bocor keluar. Tepung terigu dicampur bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam dan lada aduk merata. telur dikocok untuk celupan lapisi tempe ke tepung, celupkan ke telur ayam lalu lapisi tepung roti api kecil sampai matang, garing dan menguning. Angkat dan tiriskan. Tempe cordon blue sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Sajikan dengan saus tomat, saus sambal, dan saus mayones. Cocok dinikmati dengan kentang goreng. Hmm, yummy. Hmm, yummy. Tempe jadi makanan mewah.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 Islam? Istilah yang dipakai buat orang yang dikorbankan buat menutupi kesalahan diri sendiri. Hmm? Kok dibikin sop? Hai happy guys. Kali ini kita akan masak sop kambing hitam. Belum ada sop kambing yang seperti ini. Lihat guys, kuahnya hitam, mantap segar, gurih, dan nikmat. Daging kambingnya empuk. Gokil banget rasanya, guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Daging kambing dan tetelannya untuk sop 500 gram bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, bawang bombay setengah buah, kentang 1 buah, daun bawang 1 batang, daun seledri 1 batang, wortel 1 buah, kayu manis 1 jari, biji pala setengah buah, keluak dua buah, kecap manis secukupnya, mentega untuk menumis secukupnya, garam 2 sendok teh atau secukupnya, gula pasir 2 sendok teh atau secukupnya, lada setengah sendok teh atau secukupnya. bawang goreng secukupnya, jeruk nipis satu buah, air untuk kuah sop. Cara membuatnya Daging dan tetelan dipotong kecil-kecil Rebus daging sop sampai empuk Selama kurang lebih 1 jam atau di presto selama 15 menit Air rebusannya akan dipakai untuk kuah sop putih digeprek dan dicincang halus. Bawang merah diiris tipis-tipis. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa. Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa kentang dipotong kotak-kotak wortel dipotong-potong daun bawang dipotong pendek-pendek daun seledri diiris tipis-tipis keloak dipecahkan diambil isinya dan dilumatkan Bawang putih, bawang merah, bawang bombay ditumis pakai mentega sampai harum. Kita tumisnya pakai mentega karena rasanya akan lebih enak dibanding kalau pakai minyak sayur. Masukkan kayu manis dan biji pala, aduk sampai merata. Masukkan keluak dan aduk sampai merata. Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging sop, aduk sampai merata. Bila dagingnya sudah empuk, baru masukkan kentangnya. Setelah kentangnya empuk, baru masukkan wortelnya. Karena kentang empuknya lebih lama daripada wortel. Kalau untuk jualan, kentang dan wortelnya direbus terpisah dan ditaruh di mangkok kalau ada pesanan. Supaya tidak hancur, kelamaan direbus. Masukkan daun bawang, aduk sampai merata. Masukkan garam, gula, lada, dan kecap manis, lalu aduk sampai merata. Sop kambing hitam sudah selesai. Taburkan daun seledri dan bawang goreng di atasnya. Siap untuk disajikan. Disajikannya harus panas-panas. Biar tambah mantap, disajikan dengan emping dan jeruk nipis dan cabenya. Peraskan jeruk nipis supaya lebih sedap. Ide keren buat jualan pasti banyak yang suka dan laris. Lihat guys, kuahnya mantep. Tinggal dihirup, seru. Kasih emping deh. Hmm, kuahnya segar. Kasih cabai biar pedas, jadi tambah mantul. Jos. Dagingnya empuk dan nikmat. Gokil banget rasanya. Selamat mencoba. Kalau sudah mencoba, kasih komen ya. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang suka memasak.